असलकम वरहमल वबरक मैं मोहम्मद मजीद तुसा मेरा यूट्यूब चैनल दे Majeed official welcome welcome to back new blog बोला एक दफ़ा पूरे करने हाजिर थी गए कम होते इंशाल्लाह काम तक तो पहुँचते ना वाला थोड़ा को मिलते हैं फिर बाहर जाता अवर व्यू लेने कितना होते हैं लेकिन हमें नहीं पाए Emeden, सनाया male रास्ते te होते हैं इन कोई वाला तो मिलता मिल जाए सनैया पहुँचने वाला तो आपको मिल जाए ऐसे इधर गाड़ी से कुछ सामान रह गया था वो लेने के लिए आया इन वो लेके चलते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं जा सिम सिम अभी चलते हैं अंदर अंदर जाके आज आप लोगों को दिखाते हैं क्या काम होता है हम लोगों का ये है यानी स्टोर बड़ा सबसे बड़ा मौसम मार्क चार मार्केट तीन मार्केट है उसका स्टोर है उस पर है सामान लेने के लिए अभी जा रहे हैं अंदर अंदर जाके फिर हम लोग को दिखाएंगे इसका तलाजा बड़ा है इसका पता नहीं क्या ये जब गाड़ी पूरा लगा हुआ है सामान उतारने के लिए कुछ इधर उतार रहा है कुछ ये इसका नंबर बाकी है कुछ लोड हो रहा है मार्केट के लिए ये तीन गाड़ी खड़ा है ये तीनों मार्केट पे लोड है हर मार्केट का अपना अपना गाड़ी है ये लोड है इनशाला अंदर जाके ना फिर आप लोगों से मिलते हैं स्टोर ये सरफ है पूरा सरफ सरफ पूरा ये चाचा इससे उठाता है तबलिया तो इसे बोलते हैं स्केन पता नहीं लिफ्टर बोलते हैं पाकिस्तान में क्या बोलते हैं कुछ ऐसा बोलते हैं मैं इधर क्या लेने के लिए आया जैक जैक ए जिंदगी कंडे आ जाइए ये जैक तो देना हाँ? ये जैक तो खाली कर लेना आय हाय हाय हाय ये है फ्रिज फ्रिज बड़ा वाला हाँ, हाँ हाँ देखा ये मुर्गी पड़ा हुआ है तला है बर्फ़ की तरह हाँ हाँ, हाँ। इतना ठंड है ना आप लोग नहीं देख सकते जैसे क्या बोलूँ ये भी मुर्गी है देखो कैसे बर्फ़ बनी हुई है मेरा धुआं चाहिए देखा ऐसे धुएं मार रहे हैं हम लोग भी ऐसे तलाजे में आके वल्ला वाला वाला बड़ा ठंड है ये देखो ये समोसा है अरे बड़ी ठंड है यार आहा हा हा हा इंदा खोलने ढक्कन यानी दरवाज़ा सभी खोलिए सिम सिम ये पड़ा है हम लोगों का सामान ये समीत है इसे हम लोग सूजी बोलते हैं सूजी ये पूरा सूजी पड़ा है देख माशा इधर भी ठंड है इतना नहीं है बस इसका काफ़ी है उसमें तो बहुत ज़्यादा ठंड है हाँ उधर तो आदमी को ठंड लग जाता है सब ठंड पड़ा हुआ है इधर भी ज़बरदस्त ठंड है लेकिन ये भी देखो तला जा भी ये भी जुबना सारे ने पता नहीं पाकिस्तान दा मैं लिठम ना भालम इथा तो समझा कर जुबना ते हलावा ते लबना ते ओबा ते शोबा पता नहीं था कितना आइटम है उन्होंने खाने वाले ये देखते पे ये जुबना दे लिखा ये होटल वाला है शक्ल दिखा ये अपने जो होटल में था ना आदमी चाय बनाने वाला है वही है चाय बनाते बनाते इधर आ गया अब ये शकीन चला रहा है बेचारा इसका नौकरी चेंज हो गया इसका ड्यूटी चेंज हो गया अभी काम करता है दादा ए जैक रे मैं आपको रास्ता बनाना है ए चालू है ठीक है ना मैं वो की याद मजीद हां ये जो YouTube चलते रही वीडियो बच्चे ए बढ़ती बच्चे तू नहीं दे सकते है ना फिर वापसी है इंशाल्लाह अभी अभी हम लोग मार्केट में पहुंचे हैं दूसरा में अभी जिधर का सामान भेजा तभी तक उधर नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये इसका काम थोड़ा सा करना देखो थोड़ा ख़राब है इसका तरतीब कैसा इसका हालत है इसका थोड़ा करते हैं तरतीब फिर एक मार्केट में खत्म मार्केट में पड़ा है बहुत पड़ा है भैया तो खत्म हो अभी मुझे प्यास लगी थी एक पानी लिया एक नमक वाला लस्सी इसमें नमक वाला लस्सी नीचे जाके बैठ के पीऊँगा फिर आप लोगों से मिलता हूँ ना पी बैठ के इंजॉयमेंट करूँ लस्सी पीऊँगा ये लस्सी क्योंकि प्यास लगा था ज़्यादा सुबह से कुछ खाया नाश्ता भी नहीं किया मैं बोलता हूँ ये लस्सी पी लूँ ये लस्सी से काम चल जाएगा इसलिए लस्सी लेके आया अभी यहाँ पे बैठा हूँ देख सकते हो आप ऊपर मॉल है मार्केट है बहुत सामान है ऊपर ये इधर से रास्ता जाता है ये सीढ़ी जा रही है ऊपर ये बाहर का थोड़ा नज़ारा है अभी मैं पीता हूँ लस्सी फिर आप लोगों से मिलता हूँ उसका लस्सी का टेस्ट करके ना फिर आप लोगों को बताता हूँ कैसा है टेस्ट इसका है भाई तेरा टेस्ट करके बताना है और को तो। अच्छा है काफ़ी काफ़ी अच्छा और ज़बरदस्त है अच्छा टेस्ट है लस्सी का ಕೆನ ಆಗಲ್ಲ देखो ಹೇಗಿದೆ ಬೋರ್ನ ख़त्म हो गया आज के दिन का काम ख़त्म हो गया अभी चलते हैं घर की तरफ अगर आज की वीडियो मुझे अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो में और मेरे शेयर करते रहते हैं अभी मिलाता हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर से ये है मेरा नया सब्सक्राइबर सर ठीक हो खुश अच्छा, चंगा कर दे हाँ। बस त्रे बजे ड्यूटी मुक्सी हाँ, वाला यही वैसे वैसे पे अल्लाह हाफि शुक्रिया सर ए सामान भुलिया ना मुझे पंज करतूना पिन एक गुलाम ने इथा तो गुलाब वाली खेने खड़ी था रुपया इतना खड़ा थी यहाँ पे क्योंकि सामान पता क्या ना उतना बच गया पंज करतूना